Daddy nak rekod, Daddy nak rekod jap tau. Eh, we diam ke? Okay ha. Lima minit je ke? Boleh. Alright. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya saya harap semua sihat. Duduk di rumah sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, semalam Yasin ada share dah pasal apa itu content marketing. So hari ni Yasin nak share content marketing tu. Okey, so sudah so tahu dah apa kelebihan apa itu content marketing dan content marketing tu uh, kat mana nak buat? Macam mana benda <tsk> dia elemen ke? Saya tak tahu ayat yang sesuai nak abang. Dia bukan apa, apa dah bagi tahu dah macam mana nak buat content marketing bukan macam mana dia tak tahu ayat yang sesuai tapi jenis-jenis kot content marketing ah okey lah jenis-jenis content marketing okey hari ni saya nak share okey kepada siapa yang baru dalam Facebook kepada siapa <laughs> baru dalam YouTube channel dia Sambron cek banyak beritahu pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube okey hari ni ya si buat uh, apa scene berbeza satu dekat sini satu dekat sini ah gitu kau ha saya nak test benda baru nanti saya akan share end result dah kat phone satu game okey first jenis jenis content marketing dia ada banyak Yasin tak tahu kita go through je satu tu first posting Facebook rugi kalau content marketing kalau kita tak post kita tak bagi orang kita tak tak guna posting lah maksudnya kalau nak buat content marketing kena buat start dengan posting dulu so dalam posting ada beberapa, beberapa jenis Facebook kan satu guna background kalau apa perasaan yang si selalu guna macam ada background belakang orang main apa hat kuning lah merah lah warna-warni apa semua tu betul ada tulisan dalam berapa limit tulisan yang 120 perkataan kot kalau tak select scene so uh, tu salah satu kedua kita buat gambar image ingat kalau Facebook bubuh satu kali satu dan ketiga video dalam Facebook Okay, tu posting biasa. Kedua adalah main dengan story. So, Facebook dan Insta ada story. Guna. Tu pun salah satu adalah konten konten marketing. So, guna story, post Facebook dan satu lagi WhatsApp status. Ah, ha, tu pun salah satu konten marketing. Guna juga tu. So, dah awal tiga dah. Dan lagi yang keempat, uh, orang cakap apa nama video macam tadi sebagai Facebook video so ni konten yang senang cerita apa-apa platform kita boleh masuk contohnya dekat YouTube, kat Facebook, kat Insta, kat TikTok semua jenis video tu pun salah satu content marketing so hasilkan video so tak kisahlah kalau hampa bisnes apa-apa pun uh, service account boleh buat video tak tahu buat video apa isin first hampa tunjuk je satu video tutorial macam mana nak dapat macam mana nak dapat apa nama sorry macam mana nak service account percuma ha, maksudnya cara kat, tulis je highlight dia kata ramai orang tak tahu ni cara mudah untuk service aircon ha. so macam orang oh, oh ada rupanya cara ni lepas tu nak service washing machine pun boleh lepas tu cara nak design guna canvas apa apps tu lah banyak banyak banyak konten kita pula dengan boleh buat dengan video okey video dah posting dah ketiga adalah uh, e-book ha, e ni antara yang famous lah banyak sifu-sifu banyak ada share pasal e kan so kalau tanya si Yasin tak familiar sangat lah dengan ibu ni sebab ibu ni agak uh, benda ni kena commitment lah dan nak kena betul-betul proven sebab kalau betul proven banyak orang kata kena ha, kena try gila-gila kalau tanya Yasin Yasin tak ada lagi gila-gila tapi Yasin pernah try so untuk Yasin keluarkan ibu book Yasin ya yeah. Ah, okay, tak apa, tengok-tengok <laughs> nak kacau okay so ebook biasalah ebook adalah salah satu content marketing lah so boleh bagi kepada orang orang boleh dapat manfaat so lepas ebook email email marketing menggunakan email lah tu pun salah satu content tapi email marketing ni kalau tanya sini dia macam dah lapuk dah macam tapi tak tahulah siapa lagi baca email-email yang daripada orang siapa lagi baca unless promosi kot mungkin orang baca kan kalau promosi promosinya tu orang akan baca lah rasanya tapi tak tahulah kurang baca tapi kurang lah kot lepas tu apa lagi ebook dah video dah posting dah hmm, apa lagi ya content marketing yang best yang selalunya sebab Yasin dia rasanya banyak lagi kat luar memang banyak lagi tapi yang Yasin, Yasin banyak highlight benda yang simple yang rasanya kita je boleh bukan senang je buat tak perlu susah payah tak perlu nak setup gila-gila meaning ha, buat posting gambar posting macam Facebook tu pun dah dah cukup cukup content marketing lah posting gambar harian pada waktu yang sama sebagai contoh pukul 9 pagi mesti ada posting hang ha, kat, kat page hang so orang akan tahu oh hang, hang rajin upload content mestinya sampai macam tu sekali orang akan aware macam semalam punya video lah orang akan aware dengan hang punya content tu dan uh, satu video macam saya kata video kau boleh shoot macam kalau Yasin Yasin shoot kalau pasal Yasin banyak shoot dalam rekaan sebelum-sebelum ni sebab apa sebab senang shoot tak payah edit apa terus upload je so salah-salah lah sebab uh, kalau kita terlalu fikir nak perfectionist memang tak dapat perfect memang tak dapat susah Sus- boleh tapi kita makan masa tapi daripada tak buat langsung better ada kan tidak ok so rasa cukup kot ada empat benda tidak posting biasa video video uh, e-book dengan email marketing so ya saya rasa ada banyak lagi itu antara Yasin familiar lah tapi kalau hampa ada lagi hampa boleh share lah kot oh blog post eh blog post pun dia boleh anda yang first punya tu posting kan tapi boleh lah blog blog post kalau hampa ada website sendiri ada blog sendiri pun boleh satu salah satu lah kelima lah lima benda ni so hampa cuba explore lima-lima ni kalau tanya si Yasin banyak satu dengan dua aja. ibu Yasin tak nak buat blog post anda buat apa lagi email marketing tak nak buat nah, sim buat dua ni lah. sebab dua ni pun dah tak menang tangan dan bagi sim dah cukup lah kot dah dah dah berbaloi dah dan ok lah kot kan ok itu saja video daripada Yasin Yasin harap video ini bermanfaat kepada siapa rasa video ini bermanfaat jangan lupa like, komen dan share video-video Yasin ok cukup pada pasal konten marketing ni adalah saya nak terangkan pasal uh, setup hari ni ok kalau apa pasal saya ada kamera satu kamera dua ok reason saya buat dua kamera tu dan saya guna kamera satu lagi untuk rekod audio rekod audio audio rekod ah, ok audio rekod dah 6 minit dah audio rekod ok reason saya saja nak pakai ni sebab nak try sama ada ok tak mungkin saya tak sini tak lawa lah background belakang tak ada apa dengan duduk patut duduk tak kerusi ada tripod ni apa mai tengok <laughs> memang lawak ah serius saya cakap sebab apa Yasin buat setup macam ni ha, tengok rekod video ha ni ni kamera kamera one eh silap kena rekod ni sebab nak upload YouTube <laughs> okey ni kamera one okey ni kamera one tengok senai guna kerusi je ni kamera ni problem dia dia tak ada mic boleh cucuk external mic so Yasin terpaksa lah pakai boya ni cucuk kat phone Yasin untuk dapat mic capture mic ni dan ini kamera tu kamera tu ni guna DJI dia akan support lah Yasin punya konten dari tepi tapi saya tak tahu lah macam mana saya nak edit sekali ni first time saya buat so ok reason apa saya share ni sebab ramai orang kat luar sana saya tak tahu lah ramai orang terlalu fikir nak set up lawa sebenarnya kamera one ni Yasin pinjam je ayah mentua Yasin ayah yang ni DJI ni Yasin punya lah DJI ni so mic ni baru beli mic boya aja biasa aja RM80 mahal tapi <laughs> tak apalah and then cucuk kat phone sebab banyak orang terlalu nak aku nak kamera mirrorless DSLR beli cucuk mic tu weh settle harga 4000 mahal benda tu cost sebab dia jadi orang terlalu nak cantik macam saya kata terlalu nak sangat perfect macam sampai sampai tak ada konten yes faham kita perlukan konten berkualiti tapi ia bukan masalah output berkualiti yang penting dalam isi tu adakah isi yang yasin ataupun yang kita sampaikan kepada orang tu berkualiti enough to other people oh nak ambil ah, speaking pui ha sebab tu yasin nak try buat tu ya yeah. ha tersepit ha jangan main kat laci tu belakang sikit ha Eri, okey so sebab tu macam masalah sebab apa saya nak buat benda ni sebab saya nak bagi nak tunjuk apa kita tak perlu nak bagi nampak nak kena ada background lawa komputer lampu light apa semua bilik sim semua bilik sim kecil office office office office studio